ティで打ちますすごいねっとり系 理系 たここは狭いです今のところ広いなって思ったほど一つもありません ちおろしあちょっと違うなタイミングがああ手前イケボちゃんしそうなので刻みますめっちゃあるじゃん160ぐらい打って平気だわまあいっかこうやって7番で。 えー、P と Q しかないあーもう忍者打ちますあ息上がってるえー、嘘あでもあいにねライブよくな っぱりそうだよねいやー引っかかった緩んだね不利だね いっぱい咲いていますお花がいっぱい咲いています次は13番キャディーが来たやっとでこちら忙しすぎてキャディーを忘れてきてしまったキャディー待ってたえい